pas être ce jardín capaz de hacer de l'humour de bas étage. I have to mix me up to deprive people of their lousy judgments. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. pazzia della morale non può scalfire il senso della mia vita. Oh, natura cortese, sono questi i doni che porge ai mortali.